Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. hamdan wa syukranillah mabat yang saya hormati Sahabat-sahabat anti galau Sahabat talaga langit Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua Saya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia Aduh berbahagia Saya lagi lemas Saya lagi serak Lagi lara boyok Lara wudun, Lara wudel, Lara silit Aduh komplit Lara ya ke teman yang penting saya dan sahabat semua selalu waras, berkas, suki beras, barang gas, sering keramas, tuntas, kikuk kikuk, aduh kikuk kikuk, lemas kabe, silit lemas, sikil lemas, udah lemas, boyok lemas, aduh. Saya mendatangi lagi nih, padepokan tolak angin eh apa tahu tolak angin ratu angin anak maning tolak angin aduh susah-susah, saya tidak hebat saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah takut yang namanya setan belek, setan angkot setan kecetit, setan muda Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا husna بحرمتهم Salat, salat, perbanyak salat, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran dan selalu perbaiki salat. Semakin salat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Aduh, Hawaii, Empen semua rusak ini tadi dia masang depan ini pemagaran eh, ditanggung-tanggung pemagaran keris nancrep aduh anak maning baik kalah kaku baik ya, fucking pedang kiraan tertinggal dengan di tengahmu kiraan saling berang aing ah, ini paling jago di ah. ah. dia ya bang neangkeun bang datangkeun ka ieu tempat ku aing eta diundang rek bertahan ieu jama bang neangkeun bang datangkeun ka ieu tempat pengen di petaran ya jamaah. Gah! Gah! Lagi tengah nu heran cerebrang China. Penyakit pangkat-pangkat ke tempat. Allahumma Wah, enggak aja di petaran. Ala Muhammad ya Rabb. Kenapa nyakit pangkat-pangkat ke dia?

Ayo Ayunan hudang ku aing Lagi datang ke dia tempat dia Hudang Nanti tengah anu heran cerembrang Aing paling jago di dia Iya nu paling jago di dia. Bangkat tak, bangkat di dia. Ah. Oke. Tak, tangan Ya! Wah, wah! Otak, siap. Tangan kita ya! ya. datangkan. kayak tempat. ini kotoran jamak. Wow, buat, buat. kayu tempat Waring nah, nah, di nah, podaran Di podaran siap waring ayunan Allah Akbar kathira kasir wasmanallah kepada rahasia kata di pasaran kau yang dijiwa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim petikan petikan petikan tengah heran, orang salembrang Ainu paling jago di dia Ainu paling jago siap gua aing di pasaran Di pasaran siap gua aing Oh buak buak motor ini nama hilir petigang ki kirang hang petigang dah kan? nganti tengah nu herang salembrang nya aing nu paling jago di dia ya hmm. aing paling jago di dia hilir petigang ki kirang hang petigang dah kan? nganti tengah wah oh, wah ada si motor

Allahumma sholli sambatani Muhammad ya Allahumma iya, على طريقنا amat dan aji aji kubria agung sepulake ing badan siratak aniaya ninisun isun amatak aji aji ajiku kriya agung sepulake badan siratak aniaya nesun niat isun amatak aji ajiku kriya agung sabatane badan sirat tak aniaya ning isun niat isun amat dan aji aji agung sabatane badan sirat tak aniaya ning isun niat isun amadek aji ajiku kriya agung sabatane badan siratan wow, isun niat isun amadek aji ajiku kriya agung sapatane badan siratan aniaya ning badan isun niat isun amat haji haji ku kriya sabatane badan siratan aniaya isun niat isun Amat dek aji aji ku pria aku Sabat tangane Badan siratak aniaya isun Niat isun Amat dek aji aji pria aku Abatane badan sirak tak aniaya ning badan isun niat isun amat aji aji kumpria aku Sabatane badan sirak tak aniaya ning isun niat isun amat oh, aku aku priya aku sahabatane badan sira tak aniaya ning isun iya, iya, Sabatane badan sira Tak badan amadat aji aji kubria agung sabatane badan sirah tak aniaya niatan isun niat isun amadat aji aji kubria agung sepulake badan sira tak aniaya ning isun niat isun amat aji aji kugria agung sambatane badan sira tak aniaya ning isun niat isun amat dek aji ajiku aku, agung sepulake badan cirabat aniaya nisun niat isun Amat Muhammad aji Hajiku pria agung Sepulake ing badan siratan aniaya nisun Niat isun Amat aji Hajiku pria agung Sepulake badan sirat aniaya di isun niat isun amatak aji aji ku kriya agung sepulake badan sirat aniaya di isun niat isun amat dan aji-ajiku kriya aku Sepulake badan sirah tak aniaya ni isun Niat isun amat dan aji-ajiku kriya agung Allahumma sukma balhum badan siradak aniaya nisut, niat isun Oh, fuck! the knee. Oh, 不。 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ah. Ah. Ah.

不好不。快！ jangan pernah takut <coughs> dan belek dan engklek dan oh yes dan oh no setan petek ini <coughs> setan petek ini setan petek karena aduh tak <coughs> baju balik aduh keselak petek aduh keselak keselak anu das petek sampai takut aduh das petek keselak sampai aduh kecelak das petek takut jadwalnya kepada Allah perbanyak sholat perbanyak istighfar perbanyak baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat. semakin sholat kita baik insya Allah kehidupan kita akan lebih baik Allahumma afiqah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh, petek.